Bueno, ahora sí, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Uy, papá, ya gané. No, hombre, camarera, yo te gané. Mira, ¿cuánto? Tengo un siete. No tienes nada. Va, una, dos, tres. Te dije que tenía un 7. No, que siempre sos trampa. ¿Y aquí no sabía que habías hecho bolo por inauguración. ¿Bolo? Pues sí, al parecer es de oro. No, no es mía. Pues deberías de tomarlo como un préstamo para el siguiente mes de renta? Pues no lo sé, a mí me parece un poco extraña. Esa fue la primera noche que lo escuché. Al cabo de un tiempo, mis amigos comenzaron a irse, hasta que me quedé completamente sola. Ay, me la pasé padrísimo, amiga. Nos vemos. Bye. Todo parecía ir bien. Me sentí orgullosa de mi nueva casa, que aunque pequeña, me parecía que irradiaba su propio encanto. Sin embargo, nunca imaginé que lo que estaba a punto de suceder cambiaría mi vida para siempre. ¡Ay, qué bueno que llegaron! ¡Nos estamos esperando. Pasen, ¡Este es su casa. Mira, aquí! estas son las personas del GIF. Hola, soy Jackie Sutton. Hola, mucho Hola. gusto. Hola. Hola. Hola. ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. creo que quién soy yo, creo que soy mi pasión, siempre me ha gustado escribir y mi sueño siempre había sido dedicarme a, la escritura, sin embargo, no fue sino hasta cuando vi mi nombre en, los 25 preseleccionados cuando me di cuenta que ese sueño realmente se podía hacer realidad. Eh, la verdad es que nunca había pensado que sí iba a poder lograrlo porque es una carrera difícil, y ver mi nombre ahí hizo que volviera a creer en mí. La idea del usurero surge cuando estaba buscando algo que escribir y un día mi mamá me regaló un libro de leyendas de Guanajuato y fue cuando encontré la leyenda del usurero del baratillo. Supe entonces que quería escribir sobre esa historia. Siempre he creído que las historias nunca mueren mientras haya alguien que las siga contando y es por eso que trascienden. Entonces decidí escribir basándome en esa leyenda, salió Las monedas del usurero y pues me di cuenta que había gente que quería escuchar mis historias y que creían en mí y eso hizo que yo también creyera en mí. Si quedamos seleccionados como uno de los ocho finalistas con nuestro guión, queremos revivir las historias de México y recordar su cultura. México está lleno de magia y ¿por qué no demostrarle eso al mundo? Pero sobre todo, queremos más por favor.